Pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana caranya mengedit suara piano itu seperti menggunakan pedal sustain ya. Oke, perhatikan contoh yang saya mainkan ini. Tutsnya kita lepas, terdengar seperti suara yang tercekik bukan? Suaranya pendek-pendek. Coba bedakan dengan yang sudah diedit ini. Oke, sebagai contoh di sini saya mengambil style love ballad ya. Oke, di style love ballad ada pianonya. Ini teman-teman bisa menekan di F4 ya. Kemudian ensemble solonya dimatikan. Ini jadi tinggal suara piano saja. cara untuk mengeditnya yaitu yang pertama tekan tombol menu kemudian tekan tombol plus ini sampai ketemu di halaman 13 atau di track SI edit ini halamannya putar tombol rotary sampai recent berubah menjadi rilis kemudian tombol F4 sampai masuk ke angka berikutnya putar tombol rotari lagi tentukan angka misalnya 50 lalu kita coba kalau masih kurang panjang kita ubah lagi parameternya kita naikkan angkanya ya Oke, angkanya kita naikkan. Oke, jangan lupa disimpan. Oke, demikian tutorial kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.